Assalamualaikum Perutusan khas Fitri, Diva A Ketam Cluster Sempudal Gelupo Balik Kampung Woi Ha, inilah kluster paling celaka. Bangsat, bodoh, bingai, tak reti bahasa, degil. Kerana... kluster-kluster terharam ni lah. Ya, orang lain suffer. Kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? Woi, bodoh! <laughs> kan dah diumumkan ya rentas negeri sempena Island Aidilfitri ini diharamkan ni tak kau menggelupo angkut keturunan tersial kau penuh-penuh highway kau dah kenapa? Kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? Ah, ha, diwai tahulah. Kau menggelupur bawa virus dalam perut kau. Ah, nak melantak. Ketupat rendang percuma. Mak bapak bangsat kau di pagi raya. Pui! Kerana kau lah. Ah, celaka bertipa-tipa kepada bumi Malaysia. Bodoh! Pui! Huh! Huh! Huh! Huh! Huh!